თემას რაც შეეხება შეწყალების უფლება ის უნდა კონდეს ვის აქვს ასე შემდეგ ეს საკითხი მე მგონი გუშინ საღამოს მდგომარეობით სრულიად ცალსახაა რომ არის დახურული ამის თაობაზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ამის თაობაზე განაცხადა საქართველოს საპატრიარქომ იცით რომ იყო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პატრიარქ შორის ასე რომ ეს საკითხი ნამდვილად დახურულია და ნამდვილად ამოწურულია იმ თვალსაზრისით, რომ რაიმე ოფიციალური წინსვლა საკანონმდებლო ინიციატივებს და ოფიციალურ განხილვებს, რა თქმა უნდა, ვერ ნახავთ და არ ნახავთ. მე ეს არის დევანდელი მდგომარეობა. რაც შეეხება ისერ რეაქციებს ამ თემაზე მისი უწმინდესობის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით აქ ნამდვილად იყო ჩემი აზრით ასევე მისიერი და უფრო ემოციური რეაქციები ვიდრე კარგად გააზრებული და მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველას უკვე ამ ორი სამ დღის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება ყველაფერი კარგად გაეაზრებინა და მშულყავით მარტივ დასკვნამდე რომ როდესაც საუბარია მარცხაჯულების სისტემის მიერ სასჯელ დადებულ პირზე მისი შეწყალების უფლება აქვს და უნდა კონდეს სახელმწიფოს მეთაურს. ეს ასია საქართველოსში, ეს ასია ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. მე მგონი ყველამ გაიაზრა ისიც, რომ საერთოდ თეორიული მსჯელობაც კი იმის თაობაზე, რომ პატრიარქს კონდეს ამ ტიპის უფლებამოსილება, ეს იქნება გაუმართლებელი არამხოლოდ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, არამედ რელიგიური და ეკლესიური თვალსაზრისითაც. იმიტომ რომ პატრიარქის იმ მდგომარეობაში ჩაყენება რომ მან ვინმე უნდა შეიწყალოს და სხვა არ შეიწყალოს და დატოვოს ციხეში ეს არის სწორედ საეკლესიო და რელიგიური გამოსახედიდან არასწორი მოქმედება, არასწორ მდგომარეობაში ჩაყენება. მე მგონი ჩვენ გარკვეულწილად ვიხილეთ დემონსტრირება იმისა რომ ზედმეტი არაფერი არ ვარ გავა მათ შორის სიყვარულიც შესაძლოა ანუ პატრიარქისადმი მოწწება და სიყვარული რაც ძალიან დიდია საზოგადოებაში და რაც მხოლოდ კარგია ჩვენ გვაკლია ერთმანეთის სიყვარული ერთმანეთის პატივისცემა და იმდენად გვაკლია როგორც ჩანს ეს და იმდენად დიდი დეფიციტია რომ აი მისაც დიდ პატივისცემთ მე მის მის ნათქვამზე რაღაცა ცოტა ეს ემოციები გვემარაგვეგვეუფლება ხოლმე ამას შემაში პოლიტიკოსებიც ადამიანები ვართ ხანდახან ამიტომ მოდი შეწყალებაზე ვსაუბრობ და მოდი მივუტევოთ ყველას ვინც ვისაც ასე ვთქვათ პრესიერი შესაძლოა არც თუ ბოლომდე გააზრებული რეაქცია ქონდა მე მგონი ეს თემა დახურულია და დღევანდელი შელობისაც მოდი დავხუროთ რაც შეიძლება